وصلت شبيهتي أسدو إلي معروفا وقبلوه توجد شحنات لاعب باق اتلس باي سأتوهج أكثر مما يفعل فينيكس المعادي راقبوني وحسب الروبوت المتفجر آخر لاعب باق زرعت السبايك جار مسح المنطقة ابحثوا عن ظلالي فهي سوف تخفيكم إلى فينيكس كفى مقاومة توقع عدو واحد سقطت لسبايك في B. آه، لقد أهدر هؤلاء الحمقى نقطة تفوقهم راحت لسبايك آخر لاعب باق ستموت أريد سلب حياتهم لا حياتي سوف أصبح كابوسهم سأقضي عليك آخر لاعب باق سيكون خلفهم سقطت لسبايك تي بي آخر لاعب باق يموت حلفائي لم تتعطل أي من معداتي بعد هل لا نحتفل بذلك؟ سقطت السبايك في A لاعب باق السموم ترتفع زرعت السبايك سقط الجدار السام تبقى عدو واحد سقطت سبايك اي انتهى امرك سوف تتناثر اشلاءهم تحت تاثير معداتي وسيكون القضاء عليهم غايه في السهوله شكرا سقطت ال spike في A تبقى عدو واحد Thanks, آخر لاعب باق أداء رائع What the fuck are you doing?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 عدو واحد آخر لاعب باق آخر لاعب باقي سقطت لسبايك في B. فاز المدافعون